Saluton al cio, jen dia via dio. Hodiau estas jaude, de nove ci nocte mi devas iri al mia actore curso. A ah, mi labores anto quelcae horoi, nun estes tag mese. Cai mi idas de nove al scaneio, cien mi iris in la pasinta semaino. Char hierau, mi estes con la curacisto, mi inspectis mien mal superan dorson, por certigi che cio estas bon stata, sed ciem li fadis tion, ni fakte rimarkis al mi supposas el trovis ke estas amaso da io en mia accello, estas quasi al pilco ke es das tel grande do tio iom timigas min kai nun mi devas idi al scaneo kai oni uh, fados uh, ultrasonon kai inspectos gin kai espreble gin estos io grave la curacisto didis al mi ke eble gi simple estos lipoma mi nes cias ke didi tio en esperanto sed li didis ke gi se gi estos tio ne estas grava afero, sed ni devas scani gin, ocase che gi estus io multipli dangera. Do mi jus havis la ultrasonon, kai shainas ke gi ja estas lipoma, sed mi devas atendi gis la curacisto vidos la scanajon, kai poste diros, yes, estas lipona. Kai lau tio, lau, lau la conversacion kiun mi jam havis kun mia curacisto, se estus lipoma, tio signifas ke mi ne mi ne devas zorgi, mi, mi simple devas rigardi gin, kai... Um, yeah, ofte rigardi gin, kai se gi ne crescos, mi simple povos ignori gin, do... es strange, sed... Eh. Do mi nun estas heime, antau horo mi idis al curacisto kun la scanajoi en mia mano, sed kiam mi alvenis ce la curaceo, uh, oni diris al mi ke mia curacisto ne laboras hodiaŭ do mi devas reveni lunde Tio essas três gena afero ca mi diris al la homo kiu estas tie mi supozas la sekretario ca mi mi demandis ŝin uh, ĉu mi simple povas vidi alian kuraciston li simple devas legi ĉi tiun skanaĵon kaj diri al mi ĉu mi havas kanceron aŭ liponan lipona uh, kaj uh, ŝi diris ne ne ne vi devas atendi vian veran kuraciston kaj li simple estas mia vera kuracisto ĉar li estas la hazardulo kun kiu mi parolis antaŭ kelkaj tagoj do li iel fariĝas mia vera kuracisto mi supozas causas. En Australio, ofte el curacistoi, shaine, nur laboras calcain tagoin dum la semaino, cae dum la aliai tagoi, ili ne laboras. Mi ne estias kiel, simple estas tiel. Uh, do nun mi estes heime, kiel mi jam diris, cae mi intensas idi al mia curso, a uh, mia actora curso, mi faras gin dum, no, uh, dum du noctoi en la semaino. Do mi iras nun, cae eble mi filmos iometa tie de nove. Dominun est as heime, mi just finis mi an actor an cursum, mi ne filmis tie hodiau, char facte mi ne raitas filmi tie, sed mi secrete filmis en la pasinta filmo, cae mi vere en la estontezo de nove secrete filmos uh, sed hodiaŭ estis uh, interesa tago ĉar kiam mi estis tie uh, ni faris multe da improvizado uh, ah, kaj estis bone por mi ĉar en unu el la scenoj mi devas uh, agi kvazaŭ mi estas interpretisto inter du lingvoj kaj estis amuze ĉar mi fakte jam faris tion pasintece kaj kiam mi agis kvazaŭ la interpretisto nia regisoro diris oh, vi, vi tre nature faras tion ŝajnis kvazaŭ vi jam interpretis e eh, pasintetze kai mi ne didis charmi mi mi tre fieres ke li pros ti un bone pri mi se mi ne didis ke mi fakte ja interpretes do es es amuse uh, ah, sed ancau ni faris aliaen scenoin, exemple, in unu sceno uh, mi estas luiganto, cae estas alia homo, kiu estas luanto, cae ni devas discuti la preson de la luado, uh, cae estas aliae improvisitae scenoi, sed ne, ne tiom interesae. Do, en la sequa semaino, uh, estos ancora du lezionoi, cae post tio estos feriae tagoi, do mi ne plu dum du semainoi uh, faros la actoran curson, cae Tio eses bona afero, cer mi lazid jis lasta tempe. Tio eses perescao cio. Se vi chatis citium videoblogon, vis cias kion vi devas fari. Chatu cin, disconigu cin, abonu mian canalum se vi ancora ne abonis, ca mi vidos vin cio in el veronta filmo. Ca se vi ne estos tie, mi trovos vin, ca mi uzos mian magneton, ca mi pistos vian carbon per gi.